estoy aquí en este mapa que ya había a escapar. Pues, Ooh.

Wow. Ooh.

las caspa. Daniel y yo somos los únicos que estamos aquí. soy el único que le queda. Bueno, soy el único que queda help.